Lakini baada ya vyombo vyetu kufanya uchunguzi, tumeweza kutambua hilo gari kwamba linawezekana ndio gari lilofanya uh, lilohusika katika hili, na tumefuatilia kwenye CCTV kamera. Ndugu waandishi wa habari, tumeanza kuzungukia maeneo yote, tumetoka Collegium, imeonekana hiyo gari imepita imeingia barabara ya Ali Hassan Mwinyi. Tumekwenda na hizo kamera, tumekwenda mpaka maeneo roundabout ya kwenda Kawe. Zaidi tulipata taarifa kwamba gari hili limetokea nchi jirani. Na naomba nirudie, gari hili limetokea nchi jirani. Tumefuatilia na watu wetu wamekwenda mpaka mpakani, wameweza kuona kwamba gari ya aina hii, mwonekano wa namna hii ilipita wakati ulipita kwenye ule mpaka, na ilikuwa tarehe moja Septemba 2018.